самат бага мен келесі олор менен учурашпайм мен учурашып даярсың ба даярмын так экзамен деген эмне өзү экзамен деген эки акылдуу адамдын маеги азамат азамат эгерде ошол эки акылдуу адамдын бирөө акылсыз болуп калса эмне болот? байкуш студент анда стипендия албай калат да жаз адиничка ала бер билет ала бер ала берейинби ала бер Ага башканы алайынбы ала бер ала бер ала бер ғадай бүйтіп басқарып алайын мейлі қалашымды ала бер қазір ағай мен алдымен сіз аласыз ба а мен мен неге алмақ едім осы айтпаймыз ағай мен даяр емес екенмін бұл билетке даяр емес екенсің былай даяр емес болып отырмын а мейлі бара бер анда бара бер саған беш беш ооба ағай мен чын элеби чын эле ай неге беш мен эчтеке даяр эмесмин да анткени камчыбекова сен бирдеме издеп атпайсыңбы іздеген үшін саған беш іздеген кіші бірдеме табады